Nah jawab oleh Allah ramai hana selamat. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Siapa yang tertipu dengan permainan dunia? Siapa yang tenggelam dengan permainan dunia? Maka orang itu akan gagal masuk dalam surga. Siapa yang lalai dengan permainan dunia? Maka dia akan selama-lamanya berada dalam neraka. Dunia ini tempat permainan. Dunia ini penuh dengan permainan. Tapi jangan kita dipermainkan oleh dunia. Kita mah pemain. Kenapa kita yang dipermainkan? Nyona timang timang caram dua. Udah tanya di atas bo. Hana trip pun utawa Allah. Yang tak kubah lang dunia nyawa kata. Tapi kali. Banyak bangunan yang megah. Rumah bertingkat. Dan kokoh. Tetapi hanya sedikit. Nemeli Allah. Najawab. Najawab. Rumah manusia dalam dunia adalah bagaikan rumah al-angkabut. Ada rumah poton bagi tanya. Menyabak drawa Allah, bak kehendak Allah, perteh tunggu. Lagi rumah umpung rambi dia Rumah tipe jermen. Awaknya hari ini orang rambi dia kan. Tak berkata tipe jermen yang kampung tadi nonton. Ada lagak tak rumah tanya. Tanya menyebab kehendak Allah kudrah Allah nyendermuh tepi jermen patal hat, pati pegaduk kuwi tepi jermennya babak kaya, menya kena Allah oleh Allah taala geperubah babak kae tepi jermen be aja ala be mai daya kan kali sedang belum-belum mendek Rumah-rumah dah habis anak-anak dia kata Kan rontok tengkunya kan ku angkir cerita sedih drone Ilum pergi sama dengan nanti Kada keluarga alum dumina Melagi nyankan dah Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajarna fi musibatina wa qina khairan minha. Lu hana ajai lumurnya. Padahal roh lu dalam rencana manusia. Nalung langkawan urumnya. Nyempat dikaju. Dikaju na keluarga ayah lu gepegat syukuran. Ha, keputusan anak. Lu dari daya rencana lu jadi tamalanga. Bak malam minggunya tingat lu mentek. Poh tiplah malam lu sutuk mato sampai poh dua malam. Mesaboh mato hanya yang lalu leduri. Karena tinggal tahun baru. Ramai dah urun jauh. Hanam tak kena ni pintu urun kena benda jahil. Ilum kena lebut hanam hanam mato. Kakak nanya deh lumjak. Lumpikir lumjak tinggal bunga. Rupa-rupanya tiba-tiba lagi nyulah cerita. Menyak golop ajai, ada barang kabar, tanya tentang tinggal di leh tiat. Tapi tiat tu, tiat yang kalau dapat dapat zaman hoka, abe Inilah dunia. Dunia begini. Menyebutai tanya. Nya hamba Allah beriman. Dunia ini hanya seala kadarnya. Dapat apa harta orang malam ke dapat apa. Takut bahkan mana nanti meninggal orang yang tiga ngana enggak. Icok oleh wali. Menya walinya selamat. Menya hana selamat wali. Kakak tanya orang yang hana pong. Bak tamita tanya cula calo. Rugo tu orang malam. Tak semayang. Hantar tempat pagi nasib budanya matinya awak tekah nali dalam dunianya adakah keluarga tanya akan dengan ke dia yang kami tapi capek kanu tu tapi capek kanu tapi ke rumah raya-raya kanu baik sampai hidup lau je haima telah nak tengok menyerumuh yang drone pegat kena kubah kanu yang hana agama Allah berpesan jangan tinggalkan duniamu kepada mereka cukup dirimu saja yang menderita baik lagi yang pengen anak tu katakah kena pengen padunya yang perlu kau bahkan hai orang yang beriman menyedera ke keimanan lu kau percaya dengan orang kiamat kamu percaya dengan nubuah Muhammad dan kamu berita dengan percaya dengan berita Al-Quran jangan kau tinggalkan harta untuk anakmu kalau dia belum mampu menjaganya artinya lau taraku dan diafa jangan kau tinggalkan mereka kalau mereka dalam pandanganmu masih sangat lemah dengan agama. Baile mati tanyo ma, baile mati tanyo ya, manya anak tanyo golong tedang kemaya. Baile mati tanyo ma, baile mati tanyo ya, manya anak kita ditanyo tentang dilawan Allah, dilawan agama. Tanyo mati, talok langkubu, hana selesai masalah. Anak tanyo darah tanyo. Satu nyawa yang hilang, tujuh nyawa masih berjalan dalam dunia. Siapa mereka? adalah kopian jasad ma jasad ya. Nyotanya fotokopi ma te. Lu fotokopi ayah lu. Ayah lu tak meninggal. Tapi ayah lu mata udem. Bahasa udem ayah lu. Bak lu. Puwa yang lu ku buat ayah lu. Pihak tanggung jawab. Menyangkan lu ku buat selamat ganye, Menyandai kata salah buat lu. Maka ganye mesti bertanggung jawab. Pakan bertanggung jawab. Allah Ta'ala ke bertanggung jawab. Anil bakma dengan bak ayah. Pernah pegali Allah aku titipkan hambaku padamu dia itu anakmu tapi ingat kalian itu hambaku yuladu ala fitratil islam kata rasulullah semua manusia yang lahir ke dunia mereka dalam keadaan suci semuanya watepan lahir ke kumatamanya. mantum tanya oglih daripada dosa. baik sampai tahu bahawa Allah takwa dausa apa nampak ahli Allah lahir ji dalam dunia kukujuk ji bakah dalam keadaan suci daripada dosa. Bek sampai ada kata Iwa bakluk ya kuwa dosa Hai manusia Kajak dalam dunia kahana dosa Bek kawa bakluk Hal kutuang kah Dalam rita Kamu itu akan berada Dalam kekecewaan yang separah-parahnya Kalian datang dalam keadaan suci Pulanglah dalam keadaan tak membawa dosa Mana tanya hana dosa Nah, mana cara tawar Nah cara tak taubat Kipan cara taubat yang lebih selamat yang berat engkau sampai tapi insyaallah nala akan aman katanya sepanjang mata oh, apa tu punya gue ini beda yang baru yang dulu nanti wahai murid oh kajian yang kedua aja di tengah pun apa mendraw ah, wallahu a'lam bah kesempatan ketambung lo man pajan dari wang lo dia menyejalan atau pegah bunuh pajan insya insyaallah riba Moyang terkedi yang duk pakat duk-duk tu Yang pegah haba tu tengah-tengah malam Moyang kriat drone sama dengan malam baru Lu nak hujan alih kena Kasih malamnya Nyum akan kaku jah kaku Ada je telah kaku jah malamnya <laughs> Ini anak jalan Puku yang pak sadrong di tengah meninggai Menyakai ni lagi-lagi itu Lu mencara dengan drone Lu mencara dengan anak-anak drone Saya akui Orang-orang hebat mampu melakukan ini di saat orang lain sudah melupakan, kita masih mengingatkan dengan perkara yang begini. Tapi rugo kumi buat tepu. Tayak buat nak tiap malam kita mengantau tiap tahun kerjat benda lagi lagi ter, man buat puas. Kan beda rugo kena dah dah ter. Tiga bulan tiga mantang ini ada sandun. Man menyentak di terumbu atau pek. Lagi hamba pun tak pegah jauh. Bela bela terdor di bela. Tiplok di terpo mendel. Man jauh manduk. Toyak cowok main jauh penduk Kecil Kecil ya cowok Mereka tak kedih main jauh Berarti marah lah ni Una jauh ni Ni anak kucing kakak Ni apa kata kata-kata surat pada umumnya Nak jauh Gelom mereka jauh Kajuh kan yatim dah Kecil ya Ngkuimu Ni yang kuimu ni apa jauh Kajuh mu ha Anak pek Ni mati kan aku semua namanya Una juga payah patha tu kumu terkah lewatnya memang copeng bau udang kredit payah payah mawia be kata mengerih gerih tapi yang hana tak pegah lagi menan yang tetap ya kelah lagi lagi ter tak duduk ya kelah drone warbe curuga bawai kan mong drone kredit nah kamu pegah be gak urut pegah bau dia mana tunggu nama doa tiang lum kemalim ber Geng im doa ne kemalim dayah tanggi ajo malim puan Kepan cara malam mana ya ber? Nyai tanya mana kata kata ya jauh dah daya. Tamu dua malam kata tanya, anak tanya bu malam, bu jeit mu ber, bu kuramani. Tanya, ai tanya hawa tu, anak tanya mu tengah tengah raya ui. Belagi abu ibu tak keluar, belagi abu ibu di, belagi abu tu belum dah de. Ai tanya hawa tu, anak tanya belagi abu kuta. Keadaan anak tanya bu ai, lagi abu roy. Hawa tu anak tanya apa lagi abu kuta atik tanya cerita udah beraji lagi abu eh, abu ejek kamu kuta ha, anak kuta ha, Maya hawa kekaya Ulang beraji dia tengah yang tang tulis raya Nyantak mati ke yang terdedut terlalu orang tu nyanyi Hang tim syarat kaya ha, Makanya menyenting lung lung kalat bukti dan mulai malamnya lung kubah cuma ini kampungnya nyo malamnya lung kubah cuma so cuma bro nabi ya anjir pegah maya ku pegah takut nak kau tak kubah ha, tempat cuma hanya halia darah ku kubah nah cuma lung itu lung yang pergerakan lihaba malamnya yang lebih pegah malam nyom yang dubno hek kumu telah ah jepo han petik wu. Ni dubno majra lu. Memang lu thaya lu jah kana thaya. Tetapi mampu lu lu petenyo ron han. Jangankan lu Rasulullah nak bertanya ya Allah. La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasa. Kamu sayang dengan saudaramu tapi kamu ingat ingat kamu tak mampu memberi hidayah. Lu lu pak tha keadaan pribadi lu karena sayang karena sama-sama kita yang karena sayang sayang tapi mihana perubahan kasih kalinya malu punya kan? baik nundang li nyonya nomor panitia insyaallah tiap bulan nomor lu nampoi nomor lu nampoi mak mau nabi anak pegah hanya pegi pegi kalau aku pegah lu hanya aku mencara ngau urung kering mengkarat lu muruk ya mak Wadah kesidang drone karat drone dia. Hei, Menafsir punya kira lo mana menga? Tanya orang kebimbangan ni jauh dengan Allah. Han kebimbangan ngau orang bermasalah. Tapi jangan tinggalkan mereka. Ajak dia tu berbuat kebaikan. Rami-rami tanya insya Allah taala mampu. Lo melihat Muyat ik ne bangkit jalan. Hai dua malam ne capek, pura-pura ne minta sumangan. 6 juta merupakan lu. Dua malam dia ngasih tatan dul. Malam parosa tatan dul malam nyo ta thandon lo lah. malam rabu ta thandon cuma dua malam le malam nyo ta thandon lo lah. menyepi tapi capek dan dua orangnya mun ko dalam dalam thandon lo lah. mengadhan ti menempa pali ngadha aja kan ya tim yang menang saat nang Yang ni yang buat orang kerip nang ke orang agama menangkan orang inang menangkan menang mentang bang menyangat mangat anak yatim menang mentang namun doa juga dia kedua meninggal jadi ingat tak bantu anak orang melalui sah cuba menyemangat anak yatim uh, ah, insyaAllah tak bantu rumah malam sehingga mati lah korona dia mati lah korona dia mana besi jadi baiklah bahasa menang anak yatimnya tidak yatim juga hendaknya terlindungi lindungi kadang-kadang ada ramai-ramai dan dekat datang baju-baju tepo urur lah ini ya kena pagi-pagi miskin aku bisa tak bantu dia baju-baju tepo dan wanita kata santun saya lagi kayaknya kan nah nanti yang kalau nyetip itu yang bang main eh. aku tanya apa yang meninggal <laughs> melepah pek udip melepah sakit udip ayah yang itu yang lain itu anak aku apa yang meninggal Pakai hamba aku ulir, Rodinya mangat dia kan yatim merbah dia tepanggo ibu dole urang tiat nyang lang lumpo di eji ibu ya, tu apa dia mate abu hari itu ku dia kan yatim arti ji mano nyokan ku lucu-lucu ha pikirannya lah nang mati-mati ha baik tapi pitanya tengah hudep ya mudoa lanak dabu mati yang baik ha ha na urang ku lagi yang ay mano abuwi na agyadan. Magangga meningay tu di. Maya na man taganyan hanay santun ni ko. Maya ka meningay ka mahat. Ana abuwi ta ane kadi. Wajib na santun na ane eh, ji. Insya Allah ta'ala. Maya taman tim-tim akan dibantu tanya oleh Allah. Kesayang tanya oleh Rasulullah. Tak awali kehidupan ketanya. Kalau kita membutuhkan kasih sayang Allah. Maka bantulah orang-orang yang sedang Allah Ta'ala coba dengan perintah Allah kita diperintahkan memperhatikan mereka hanya ini lebih dan kurang lutuan kemah kepada kata dan muda-muda menyangkata tentang masyarakat dengan lu lakukan menyangkat tim kubur lagi lu pernah bunuh kasetnya lu ngawakah hana hayi ngawakah kukira aju hana pernah merumpul ya lu siap dah Lem siap unit Hana pernah merempak Ngaurung ron Kepua dia malah dia merempak kecewa te. Kecewa perasaan te. Yang nak sengsara bedin te. Hana mengat Udib oh, lagi Tapi punya nama tim-tim Nalu minum InsyaAllah ta'ala ah, Narkarkan tayo Yang nana murapi balu Dan nabang fahmi ah, Yang sering menjib-jib kupi Atilung na di daerahnya. Buah kaya nya bia tawo ke deu gembo. Munya jalan atau tapi kah benar berang kajian nunggu kuja. Berang kajian insyaallah. Tapi munya hana lekema. Lu lekema de ke trik be ne patha han kuja. Bucho. Ulo. Bubu kudu hmm, mai lung kuno gembo rong kuan nonton tro ne kriya. Apa ya aku? Eh, apa ya? Meyakrit be berat berat ha. Bei jit bei ik la. En ukuran krit nai gop gop be liet mu. Nyan liet nyan abang kriet. Ata draw ate han ka jo gop jo gop bunge di dem. Kana ura gaya. Kahane kopo ya jo kaji mangata di mi ka ka. Kana mde kahane jo ke be bi kaji. Kana ura gaya ka. Nak ramai tiga bunge orang. nyong raya raya tanah kem fitna mihana lelaki nah ramai modelnya oh, buruk buruk takai ini ketanyo atatanyo hantaju gop ju bumi Nah ibu ke kaya nama salah tapi bayar ibu keji ke sekian te kunyi ju keji Bukul usan atak gop ke gop sakit atik ke kanya Makan kapu hong tayo Ajak mina lah, hakai bangai anggu. Mujen jeut be mai beli. Nya kai beli ni mana-mana. Katipnya wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.